Seguimos la noche de la piña, Pineapple Party. Estamos aquí con los chicos de Lady Moura, la banda revelación de este mes, porque se han juntado hace poco, vamos a decir la verdad. ¿Hace cuánto que están juntos? Hace la verdad, porque Cuatro meses. Cuatro meses. Por ahí un poquito más, pero... Por ahí un poquito más, pero hubo ahí unos parones cuatro meses digamos. ¿Y cómo es posible que en cuatro meses suenen tan congeniados, suenen tan, porque es, estuvimos eh, ahí en el público un poquito escuchándolo, y es lo que se comentaba, que eh, ya tengan 10 temas y que suenen con esos arreglos y con todo, un poquito cómo fue la, ya tenían un poco masticados los temas, cómo fue la, conformación de los, temas que tienen en cada, Ustedes ya venían de otra banda, venían juntos a tocaron un tiempo juntos, ya se conocían de Wilson estaban los juntos y había química y nada, después juntarnos había un par de temas que lo cuadramos el resto del tema fue todo y cuéntame un poquito de las estrenamos un tema estrenamos un tema hoy estrenamos un tema hoy ¿cuál fue? ¿el último? <laughs> <laughs> porque vi ciertas dudas el último y <laughs> el último el último y el último porque hubo una ahí vamos a tocarle y vos como que te colgaste la guitarra a medio lado como diciendo lo toco pero va a salir mal el último me pareció mío, no Sí, me no. pero Es un básico. No, la verdad que aparte de influencia, dígame un poco porque es es todo un poco. Hay, una mezcla Yo sé que a vos te gusta escucharme un poco de toda la música. Bueno, yo lo pinto a la gente que lo conozco bastante, pero voy a tratar de ser un poquito profesional en la, entrevista. Pero contame un poquito cómo, las influencias. Aparte un poco eh, cómo, cómo, componen, si, si, es una cosa tuya, que tú traes los temas más o menos masticados y lo pasan y cada uno pone su parte, ¿cómo es la cosa? Eh, influencias, pues Claro, uno ve cual tendrá personales, ¿no? Pero a mí personalmente a mí me gusta mucho Marley, Black Keys, Alalas, John Lennon, Nirvana, grupos clásicos de Power Trio sobre todo, del Crooked Vultures, no sé. Sí. No tan pero también... <laughs> eh, The Doors, Jimi Hendrix. Sí, porque los temas tienen partes muy guitarreras, muy Jimi Hendrix, muy y hay partes muy también muy, digamos, intimistas, hay partes que son llevantes, una guitarra, ¿Y una Y el tema sonido, ¿cómo, cómo, cómo lo manejan? ¿Están buscando o ya están conformes como están o ya el otro lado? Estaba buscando el sonido, sí, sí que nos mola la verdad un, poco un sonido más clásico que la verdad, cosas las guitarras, las baterías, los bajos, incluso la voz. A mí personalmente creo que hemos, encontrado... Sí, con el, poco tiempo que llevamos todavía lo estamos buscando, ¿no? Ahí eh, estamos. Pero son conscientes que son, digamos, las esperanza. Hay, hay, hay un murmullo cuando estábamos ahí que son la banda que está sonando últimamente, han ganado el último concurso que se ha hecho aquí en esa posición, Maraca, En Maraca y están grabando su primer single, ¿no? Sí. Eh, ¿son, ¿Son que nos van a grabar? Son dos canciones, son dos canciones. En campus? ¿Y qué tal? ¿Está, cómo está, está, bien, ahora solo esperamos eh, las mezclas. Ahora empezamos a, ah, hacer, magia. <laughs> y ya, ya, terminaron las grabaciones, ya están listas. Está todo grabado. Y digamos, eh, dos temas. Dos canciones. Es un EP que saldría cuando. Es, un single, Si un single, cara A cara B. En teoría saldría en formato de casete, pero queremos pues, editarlo también en un futuro en formato single, vinilo. No, lo, que comentaba yo, este, que, estuvimos en la parte del público con mi hermano y hay, muy buena vibra con la banda, hay muy buena porque hay una, banda de cuatro meses, una banda relativamente nueva, y suenan como una banda que hace dos años que están juntos. Es increíble. Bueno, hay días, hay días. Hay días, hay días. Hoy, hoy no fue el mejor día. Sí, pero bueno, no, no, bueno, pero han ganado también el concurso, la verdad que lo que están haciendo y aparte todo a pulmón, digamos, no, no, tiene una productora atrás, no hay nada, todavía nada, ¿no? de momento nada y... El ampli se atasca, los platos se rompen... <laughs> somos, una banda pobre, que decirlo, somos una banda pobre, <laughs> si alguien nos está viendo, por favor puede donar algo para nosotros. Siempre lo mismo, <laughs> ah, Cuando tenemos un micrófono aprovechamos a pedir. Pero sí, poco a poco, digamos, jugamos mucho con los temas, jugamos mucho con la libertad de sacar cada uno lo que tiene, lo que tiene ganas en los ensayos, a veces son más secos, a veces son más amplios y haciendo cositas, bueno, vamos eligiendo, vamos jugando. Bueno, yo sé que ustedes saben que el 15 de diciembre arrancamos con Jimmy Radio en, la, en, el aire, así que bueno, vamos, seguramente le haremos una, una entrevista ahí para que la gente lo conozca un poquito más, un poquito más íntima ahí, hablar un poquito más de tiempo, escuchar el single que yo creo que ya para esa época, que ¿Me ¿Hay que estrenarlo en la radio o qué? Eh, bueno, ya lo sabes. <laughs> si no lo estrenan ahí, pues va a pasar algo bastante importante. Ah, vale, vale. Ah, tiraré mi saludo. <laughs> Eh, bueno, yo les quiero agradecer y bueno, funding trata de sacar a toda la, gente aquí a las bandas nuevas. Hay muy buena gente aquí, muy buenos talentos. Y la verdad chicos que por lo que se escucha y por lo que vemos tiene muy buen futuro. Así que muchas gracias. Ahora hacemos una fotito con Instagram porque son así de guapos. Así que le queremos agradecer al amigo Rick favor, eh, eh, digan su nombre y lo que tocan. ¿Se de dos como sabían del, del avión? Que dice sí, más o menos sí. A soy Rick Sena, toco la guitarra y canto. Toco el bajo, toco el... Javi, toco la batería. Y se toca los huevos. toca los huevos. <laughs> ese trataremos de evitarlo, gracias. No, quiero agradecer a... en serio, mucho. gracias. Muchas gracias chicos. Pues